Waalaikumsalam, sebentar. Ini ads uh, monetnya belum aktif. <laughs> Halo Sisro, semoga selamat Kak Sam Sekocet. Dengar nggak suara saya? Oke, saya kita hidupkan musik. 그만한 해볼게요. 음. Aba in the house. Selamat pagi. Saya coba dengar musik dulu ya, dengar nggak? kita nyanyi Lura ndak babatu ini dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kak Rong Deso. Thank you kita kasih kasih pisang dulu Sampai

Tadi tweet Kelvin, pagi, lagi di sini, yang di Malaysia. Kan? Papa in the house, thank you, Jose. staying. Thank you. pandemics, political udah pandai main tangan Jiko dan tahu dan nunggu udah kan dodiko Indah dan namu itu baru menatanggo Thank you. ini udah jauh berubah kalau bosan berkutan elok katoban Waduh denai marat hati elok obat bisa dipegini Kak Umi jangan <laughs> jangan pakai akun ini ya. Kak Umi Leti jangan pakai akun ini akun uh, aslinya enggak? Jangan pakai nanti turun lagi. Ini saya lagi ngasih nih. Kak Umi, <laughs> ini ya akun aslinya jangan dipakai ya, jangan dipakai dulu.

Kalau pakai dia hilang lagi, hilang nanti. Kirim-kirim aja link di bawah biar eh, teman-teman eh, ini pakai yang jeda itu masih masih ya. aja deh kirim link ya, donasinya. Kalau teman-teman ini kan kita bisa link yang pendek aja yang ini masih nabawi itu.

Minta subscribe-nya teman-teman yang dipin itu. Yang dipin tusuk-tusuk. Sudah, sudah saya masukkan itu, Mami. Mami. Yang dipin tusuk ya. Cuman satu menitan tuh videonya. Jere mañana todo, solar está, dalante mañana. 因为得不到满足，伤了我。 Thank you. Click Meeting account is all set, so let's give it a try. What you see now is your account panel where you can create your Ikaw ay Jeddah, alhamdulillah baik ka. Ada yang mau naik? Saya coba kirim dulu kopi. Nah kopi ya. Dulu. Maka apa kabar saudaraku? Apa kabar?

Acil, apa kabar? Maaf baru baca. Dulu. Ada yang mau nyanyi ke atas? Nah, harus aku mulai. Thank you. Fadli. Terima kasih sudah hadir. Si Suros mau nyanyi ke atas? Ini kok nggak nyanyi ya musik. Thank you. Thank you. Yeah. tapi bisa bahasa Melayu ini kawan desa ngomong nggak sama saya kawan desa ngomong apa kawan desa tadi ngomong sama saya oh iya ini ya pusing gitu loh rasanya nggak tahu kenapa habis makan itu malah pusing gitu di kepala. Uh, sering lihat ini nggak kalau sering di depan HP sering lihat gitu kan ya bisa pusing juga. Halo ya. Kak Haryono. Kayak, kayak masuk angin apa gimana gitu loh. Kak kan libur aku rencananya kan mau jalan kemana gitu terus makan dulu habis makan malah nggak apa karena sambil main HP gitu ya tadi waktu makan itu kepala ini pusing banget gitu rasanya kayak kayak ngan, campur ngantuk kayak kepingin muntah istirahat dulu pusing banget ini eh, siapa tadi Kak Perdiansa Umi Leti masih di sana? tiga empat sekitar 28 Oke teman-teman, kita nggak uh, lama live ya, hanya <laughs> sebentar aja. Terima kasih yang hadir Kak, Kak Almin di mana di jalannya? Saya tutup dulu ya. Ah, siapa yang live hari ini ada? Ada yang live hari ini? Mungkin lagi live hari ini. Oke, terima kasih Kak Denny, Kak Aditri, Kak Amin, ada Kak um, siapa Umi, Leti, Kak Haryono, Kak Kancil, Miss Rose, uh, ada Ferdian Sameka tadi, lalu ya, ya, namanya. Siapa aja Kak Elvin ada juga tadi tuh Kak Elvin. Kak Heri, As Family. Terima kasih hadir-hadir kalian semua. Maaf yang namanya nggak tersebut. Kita akhiri ya. Kalau pengen naik gimana dek? Nah ini kalau pengen naik itu uh, kan saya ada tuh. Oh, terima kasih Kak Amin. Saya kirim link kan itu dia yang naik. Kakak mau nyanyi nggak? Kalau mau nyanyi nggak nggak tutup. <laughs> Nih ini linknya kan kakak ini aja kakak klik klik langsung ya udah nanti saya ini kan halo Jessina Jessica itu Mas Haryono mau ngerokin aku ya sini aduh uh, ingin muntah rasanya iya, iya. nah cobalah coba dulu deh uh, kak uh, kak Deni naik Kak Askari ini ya Kak, baru datang. Aku nebeng sebentar aja lah ya. Ini baterainya sambil tak tas soalnya ya. Biar kita cek uh, Kak Deni mau naik atau enggak. HP ku gampang panas. Sepanas orangnya makanya saya pun yang ngasih, ngasih HP yang ngasih ini apa namanya uh, wifi gitu nggak bisa dipakai ini kalau naik ke tempat orang <laughs> atau pakai ini kalau panas dia kan dia langsung keluar sendiri keluar gitu nggak ada bilang uh, setelah keluar dari ini kan dari aplikasinya kan overheating terlalu panas apa enggak Ah ya ini dia. Ah. Itu dia Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini Gimana? nih. <laughs> Oh, begini caranya ya? Baru tahu. Gimana kabar? Sehat semua? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar di Swiss, di Hongkong? Kong? Ini sehat. Kemarin hujan lebat di Oh, Dan, lebat di sini internet eh, lelet susah kopi saya juga masih panas <laughs> satu lah kopi yang panas itu mana yang tadi kakak sekarang di Indonesia atau uh, masih eh, sudah di Saudi lagi kak Dani kemarin ini ya? masih di di Arab di Mekah sudah di Saudi lagi ini ada apa namanya yang si Firdiansa itu ah. baru bikin itu channel saya bikinin ini ada kawan ini dia itu nih baru nih oh, oke okay. ini dari ya. yang baru <laughs> satu. iya ini dia orangnya ini ya ya ya Okay. Ya baru pulang dari apa namanya Sakaka, Sakaka itu perbatasan Arab Saudi sama Yordania. Upload aja video yang satu ini yang satu menit gitu, yang ya. itu saya yang ajarin tadi. Saya bilang ntar bikin video biar kamu bikin konten. Saya bilang gitu, ntar saya bantu. Saya Mana ini Bang Sam? Ini uh, eh, suara satu lagi uh, eh, HP-nya dikecilin biar enggak eh, mantul suara hmm. kita. Kecilin. Kecilin. Atau aja suaranya kecilin biar enggak main. Gue dengar kali ini. Uh, ini dia dua kali. Ele ele yang habis disawer semalam siapa yang punya semalam? Aha, aha. Aha, Rito. Berarti kita nggak bisa lihat lihat komenan orang di sini ya? Bisa juga kakak pergi ke komen ada tulisan komen di sana kan? Mau komen pun sama saya bisa juga di sana ada privat itu. Mau, mau lihat komen teman-teman di sebelahnya yang publiknya. Oh, yang ini tapi nggak bisa balas <laughs> pergi ke YouTube. Oh iya. iya. iya. Kak TKW halo juga. TKW. Oh TKW Jeda. Ya Kak Askari ya, ya itu yang TKW Jeda tapi tuh. Tapi bisa lihat doang ya, nggak bisa balas ya? Ya nggak bisa balas, hanya bisa lihat doang. ada Bang Adi yang masih stay home ada Bang ya. Askari Channel menyapa Rus 23 itu juga. Semalam Kak Deni live kan? Mm -mm. Gimana? Di acara malam di sini kan di Arab Saudi ini ada 40 komunitas dan organisasi lah bahasanya. Seperti ini, ini NTB Bersatu. Saya kan punya organisasi di Arab Saudi ini untuk saling membantu sesama TKI misalnya ada yang sakit dan sebagainya kita bisa bantu memulangkan melalui jalur KJRI ke eh, konsulat KJRI Jeddah ini. <clears throat> nah berhubung semalam ada acara akikah anak dari salah satu pengurus makanya kita langsung ke sana dan kita undang kori-kori yang ada itu masya Allah yang dipin maksudnya apa yang dipin pin tekel ya itu itu itu Kak Mas Rukin nonton film horor dulu sampai tutup mata nggak usah lagi ditonton film horor <laughs> saya upload video horor waktu itu kan saya bikin premiere ya udah karena kalau nonton sendiri takut kan mah udah premier bener sama-sama nonton kami kalau upload apa video minimal paling sedikitnya lima menit paling banyak itu delapan menit durasinya supaya iklan itu bisa menyimbangi gitu. kalau delapan kurang bagus juga delapan tiga puluh kayaknya baru ada dua atau tiga iklan di dalam oh di dalamnya itu Ya, harus 8,3 8 menit 30 detik gitulah ke atas. Uh -uh. Kalau 8 aja dia enggak enggak eh, mencukupi. Ada kemarin mau tambah <laughs> lagi ads-nya kan. Uh, kalau kita hmm. mau nama-nama. Enggak nah, bisa tadi. Kemarin itu juga saya menyimak juga katanya disarankan paling sedikit itu 5 menit. Mm -hmm. Ya mm-hmm. paling banyak lah 5 8 menit katanya biar durasi iklannya itu bisa apa itu bahasanya ya bi Diatur biar kita kita bisa hmm. ya taruh kan itu maksudnya uh -uh. tapi 8, 8 menit 30 detik kalau saya di sini 30 detik kalau kurang kalau 8 menit aja nggak nggak bisa ditaruh iklannya uh -uh. lagi makan jagung ini. Nah. Ah iya. Apa namanya ini ya? Jagung. Jagung. Kalau di di di di NTB ini jagung sembarang namanya. Jagung sembarang. Ya udah saya pamit dulu deh ya, mau sholat Jumat dulu ya. Oke kak, ini saya juga mau tutup juga lagi. Uh, uh, ini udah okay. jam 11 lekui jam 12 kurang 6 menit ini mau sholat Jumat dulu. Oke oke. Ya, ya, ayo, assalamualaikum, sehat selalu semua, sukses selalu ya. Assalamualaikum. Selamat morning. Oke. Oke kak, uang desof yuk kita turun. <laughs> Kak Wandeso, <laughs> turun yuk. Oke, terima kasih. Oh, ada Laren baru masuk. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Uh, Kak Mas Rukin, uh, itu yang saya saya pinkan. Uh, kalau belum subscribe, subscribe ya. <laughs> wujud dong masa saya nggak pernah lihat kak hostnya ya saya pernah wujud dari tempat siapa itu ya tempat uh, bu boy bu boy kayaknya kak Amin juga pernah saya wujud um, saya baru bangun <laughs> kak Kancil Umi Letinya di subscribe ya kak Kancil aduh ada orang oke okay, bye bye semua cus bye Terima kasih Laren, thank you.